de comer, Julito. Te comiste el asterisco. Pero bueno, no, es la única que anda pegando la boca en donde no ¿eh? Ok, prevenidos. Corriendo y grabando 5. alta traición que me obligan a ponerme esta máscara cuando el Hijo del Santo es mi amigo. Yo llegué primero, también es mi amigo. <laughs> quiero Monserrat. <laughs> no, no, no, ay, no, también, sí, como no. A ¿por qué no se hacen amigas? Tanto tiempo que han estado juntas y todo. ¿Qué tienes que decirnos, Monserrat? Habla, ah, no se... <laughs> que no, pues es que es bien agresiva Yolanda. No se aguanta nada, Chihuahua. Hablas como doblaje culero. <laughs> Hola, pendejos, soy Silvestre Cordón. Soy la verga, estoy jugoso, me la pelan con furor. Estamos hablando de murciélago, no se comió el corazón. Que sabe rico y está saladito. Sí. Un moco, un moco. No sé, usted pues, dime. ¿Un moco? Un moco. ¿Tú te los has comido? Sí. Y si tú en algún momento me quieres criticar, lo mejor que te calles y luego me la dónde me van a llevar? Es en serio, tengo miedo. Es de noche. Ustedes son, gente que... Y mira, no estamos viendo la calle. Sabrá Dios. Si alguien que quiera abusar así como de la gente, nos paramos luego, luego le decimos que te haga un favor. <laughs> traje una... Agua, cuidado, te estoy diciendo. Yo estoy busa, caperuza. Pónganse unas rolitas, mira, yo traje unas canciones chidas de cuando, a ver si se acuerdan de estas, a ver, chicos. Su madre, madre, que te tuvo, te mantuvo. ¿Cómo no? Esa es de... De, de Cabá, Cabá. se la saben a toda o no? Claro. ¿Cómo dice? Las hijas de su madre. Ahí está la letra. Ah, Ahí ¿Cómo has pasado los años, eso, ¿no? mucho. No, hombre, para nada, porque se nota. No. Ah, a ti, Le di un beso en la pelona. ¿Le diste la pelona? ¿A quién le diste el ¿A quién me besaste en la pelona, Yolanda? Ah, no sé. ¿Poco eh, andas en estado de haciendo programas de televisión? Sí, sí estuve mucho ah, tiempo. esta que de repente se da unos chingadazos en vivo. Ahí te llega y dice, así, ah, sí? pues tómala, grita mi nombre. Eso. Y la otra, mira, un, dos, tres chingadazo. ¡Pum! ¡Chingazo! razones tú, mira, ¿ves? Tú me estás abriendo los ojos. mira, no lo voltees porque te van a romper. Sí, tú me estás abriendo los ojos. Gracias por estar. Sí, no, no, sácate. A ver, sí, pues, agárrame, agárrame el manubrio. Ahorita pues. a ver, ¿y tú qué tanto haces, escorpión? le estoy agarrando aquí porque está el escorpión. Eh, estás exponiendo tu vida, escorpión. No, aquí ¿A qué vienes? Pero a ver, es que, que andabas, No vas a arrimarme el camarón. ¿Estás sintiendo mi cinturón, Monse? Sí. Espérate, escorpión. a meterse en ropa interior. Aquí la tengo públicamente. Que se para en ropa interior. Pero sí, yo nada más vine a arrebatarles el rating y comprometerlas a que se suban al escorpión al volante, porque deportistas, cantantes, actores, actrices, políticos, todos terminan en el escorpión al volante si es que son poquito chingones. Escorpión, te agradecemos este paseo inolvidable por el pasado. Gracias por el rating. Ajá, por traernos rating a Monty Joe. Mira esto. Híjole. <laughs> Llévame a mi casa acá vivo, por acá, no, por acá, por ahí no. Escorpión, estás exponiendo mi vida y mi reputación. ¡Los expones! ¡Los expones! ¡Aquí me dejaron! ¡Ayúdenme! No, oye, qué buen café. No te vayas a pedondear. ¿eh? Estoy arriesgando mi peinado. Escorpión, ¿viste cómo es de tosca? ¡Ah!